Akitoa salamu za pole, mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Dr. Rashid Mfaume akimwakilisha waziri wa afya Umi Mwalimu amesema watumishi hao wamekuwa mstari wa mbele katika kutekeleza juhudi za serikali za kuimarisha sekta ya afya nchini. Amesema shirika la MDH limekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha inatoa nguvu kazi watu dhidi ya majanga hasa katika kipindi cha uviko 19 na mapambano ya Ebola ikishirikiana na Wizara ya Afya. MDH imekuwa kwetu sisi watumishi wa serikali ngazi ya mkoa, watumishi wa afya, lakini hata wale nje ya afya, lakini katika ngazi ya halmashauri na vituo, MDH kumekuwa ni nyumbani kwetu kwa pili, our second home. Kwa kila wakati tunafanya kazi na MDH, tunajiona kwamba tuko pamoja na MDH, lakini hata MDH wamekuwa pamoja na sisi. Kuna wakati tunakuwa na shughuli nzito sana, Dr. Sando huwa ananiachia hizo shughuli, anasema ganga mkuu wa mkoa, hebu saidia kusimamia kikao, na ukiangalia 90% ya ya watu ambao wanatakiwa tutekeleze shughuli zinazotoka LDH. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi kwa undugu hali ya juu. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya afya MDH Dr. David Santo amesema shirika limepoteza watendaji walio makini, lakini bado wataendeleza yale mazuri waliojifunza toka kwao, huku manusura katika ajali hiyo akieleza hali ilivyokuwa. These dear friends of us they were no more. We were all shocked. We were saddened and very devastated. It was the darkest day of our lives at MDH. Death has actually taken away our super talented, committed, hardworking, very important members of our community and MDH team uh, in general. Kwenye ile phase ya kwanza ni watu kama kumi tulikuwa pale mlangoni na mlango ni mdogo, kwa hiyo ibidi tushikane kama vile wale wanaocheza sarakasi wanavyofanyaga. E, kwa hiyo mimi nilikuwa mwisho kabisa kule chini kwenye ngazi ile ya mlango. Uh, kuna mtu mwingine ni mwanamke alikuwa amenikanyaga kwenye mabega, amejishika naye kwa mkono mmoja, mwingine naye amemkanyaga yeye kwenye mabega hivyo hivyo. Miili ya watumishi wa shirika la MDH imesafirishwa kupelekwa mikoa husika kwa ajili ya mapumziko ya milele. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Gladness Mbise, Star TV, Dar es Salaam.